Я буду очень рада вашей подписке на мой телеграм-канал. Там я выкладываю каждое мероприятие нашего клуба Гриндел Краус. Ссылка в описании видео. А теперь приятного вам просмотра! Thank you. Take it slow me for you you die, die. beat it back. Eat it, beat it,